monedas, un cono y muchas cositas. Desde bombillos hasta chistri, hasta doritos, sigo, y pastel de todas esas cosas. Un cono. de cuente, mejor.